यह अके चीज ग तरीके यमो चीजों स अगर वनस कह मान कि इत पे गो मे मे गो अनसिक्रेट दवा लोग मैं S M H S hostel कहीं वन कि अनसिक्रेट दवा सत लोग हर हमेशा कह अगर पढ़ा लिखा लुक नॉलेज वोल एजुकेटड कह इंसान सह दप ना ये कर्म शायद गलत अमे सोमुत सु दवा लोग मे अनसिक्रेट S M H S blood bank मज अच्छा यस डॉक्टर तक लापरवाही इस यम लैब टेक्नीशियन तमो तक सोशल वेलफेयरस मज यूटा बह यसान कि मदद गुस मे वात सह हो मे मिलित कहें अच्छा तो अलबत् तम अलावा तस बह यसान क्या एक्सेप्ट हे कर मे पाव तौर पाए कि एक्सेप्ट कर सो मगर कि बस यसान कहें बस यसान कहें